说，我们的策略是撞到越南无船可出位置。哦，真的没想到。之越南白眼猴的演变史上，二零一四年五月十三日，猴山发生了多起大规模民众反中示威运动。中国在南海自己的领土上探勘石油，猴山民众对中国此行动的示威与抗议。 暴点变为暴力攻击，造成多位华人死亡，部分华人受伤。中方政府态度向猴方表示强烈谴责，并于十七日晚，三千多华人从猴山接了回来。报告大王，周围山头的人们都开始谴责我们了。先稳住猴子猴孙，我先去道个歉。坚决打击暴乱猴孙。 受损企业折成香蕉作为补偿损失。中越的渊源深厚，在清代之前一直是中国的附属国，晚清却成为了法国的殖民地。 在一九五零年中越建交之初，正值越南抗法反美战争时期。面对越南的恳求，中国派出工程、防空、后勤等援越部队三十二万余人，专家顾问两万多人，并提供两百多亿根香蕉来帮助你们。我们胜利了。 可是战争后的越南并未真正的统一，分为南越跟北越。南越成立了越南共和国，北越由胡志明统治，也就是越南民主共和国。可两国之间相互看不顺眼，接下来会发生什么呢？下集再讲。越南白眼猴的演变史，下。到了一九五五年开始。 南越在美国的操纵下，向北越发起进攻，打到了周边国家，甚至到了中国。我们北越再次需要你的帮助，中国再次伸出援手，援助越南政府八百亿元，并派出十七万余人的部队帮助他们。最终，北越战胜了南越邪恶势力，获得了真正的统一。 我代表猴山全体猴子猴孙感谢你们，你们的恩情我们永世不会忘记。可是到了1978年，事情发生了一百八十度大转弯，越南对中越边境的山头、海洋提出主权要求。 宣布将西沙群岛、南沙群岛等岛屿纳入其版图范围，并将超过一百五十万华人驱逐。但此前越南明确表示：“我们只要香蕉，不要打。”分明就是白眼猴啊！一向以和为贵的中国，在无奈之下，开启了对猴自卫反击战。时至今日，越南大的动作不敢有，小的骚扰却不断。 总是侵犯着中国海上领土。中国的目标是，撞它撞到无船可出。